Mėly tautiečiai ir tautietės, šiandien švenčiama 70 metų mano sukaktuvė. Bet tos sukaktuvės man nėra malonios, nes aš jas švenčiu ne savo krašte, bet tolimoj Amerikoje čia mes gyvename laisvėje. Jokis pavojus negrėsia nei mūsų laisvei, nei gyvybei. Kai pagalvojam, kad jūs tenai neturite nei vienos ramios valandėlės, tai šios liūdno šventės dar mums darosi liūdnesnės, kad mes čia turime laimę gyventi laisvam krašte, kada jūs turi dieną ir naktį drebėti. Nemanykit, kad mes, būdami Amerikoje, užmiršome jūs. Mes gyvename jūsų skausmais, jūsų vargais ir dieną ir naktį galvojame apie jūs mes čionai gyvendami svajojam tik apie tą dieną, kada mes galėsim sugrįžti su jumis ir parnešti jums laisvę. Mes čia darom visas pastangas, kad sujudinti pasaulio nuomonę, kad išjudinti didžioji Amerikos laisvės šalį kad jį padėtų ir atneštų jums laisvę. Mes čia neužmirštame jūsų, dieną ir naktį apie jūs galvojame ir tikimės, kad jūs dar dienai susilauksit laimingų dienų, kada priešas ir pavergėjas bus priverstas apleisti mūsų gražią lietuvėlę ir vėl mes susikursim savo laimingą gyvenimą, kai mes gyvenome anksčiau, kada mūsų tėvynė buvo nepriklausoma. Mes visi tikim, kad tai įvyks ir gal įvyks netolimoj ateityje. Todėl, mėly tautiečiai ir tautietės, mėly broliai ir seserys, kurie girdite mano balsą, jūs tikėkite, kad laisvės aušra jau netolima ir žiaurus okupantas, kuris atėmė iš jūsų ir laisvę, ir visą, ką jūs turėjot ir pavertė jūs savo vergais, jis bus priverstas apleisti mūsų šalį ir mes per grįžį dar ilgai džiaugsimės draugė su jumis laisvė, kurios jūs esate taip ištrokškę. Duok Dievę, kad tas atsitiktų kuo greičiausia ir kad mes kuo greičiausia su jumis susitiktume linksmybėje ir džiaugsme.